When you think wilderness, maybe the first thing that comes to mind is deepest Amazon jungle, or the great expanses of the American West. But a flexible interpretation of wilderness can lead to unexpected places. In Germany, at the heart of Europe, it would seem that wilderness is a thing of ancient times. And, in North Rhine-Westphalia, one of the most densely settled states of Germany, a traditional picture of wilderness prevails. When I Wildnis höre, eher so, <laughs> lieber nicht denke. Wildnis bedeutet, dass ich mich davor ein bisschen fürchte. Ist Wildnis mit der deutschen Ordnung zu vereinbaren? Auf jeden Fall. Ich denke, die tut der deutschen Ordnung sehr gut, weil ich glaube, da gibt es häufig viel zu viel von. Wildnis bedeutet für mich Wälder, ähm, Tiere, Dschungelartige, <laughs> also was Unberührtes. Ich glaube, dass einzelne Menschen das schön finden, aber die meisten doch eine gewisse Ordnung haben wollen, dass alles in geregelten Bahnen ist, dass eben auch die Natur zu beherrschen ist. Die Tiere, wo in der Wildnis leben, die haben ja auch ihre Ordnung. da kann man sich ein bisschen abgucken. But in the Siebengebirge Forest Preserve outside of Bonn, people with a passion for primitive places are working to regenerate wilderness, both in the forests and in the minds of citizens. Vom kulturellen Erleben der, der Deutschen her, Wildnis ist was Furchtbares. Wildnis war ein Bereich, das war für den Menschen nicht beherrschbar. Da lief alles unkontrolliert durcheinander und das widerspricht also dem deutschen Regeltum. In Deutschland müsste alles im Grunde genommen geregelt sein. Früher sahen unsere Wälder aus wie total aufgeräumt. Jedes kleine Ästchen wurde aufgesammelt und das wurde verbrannt. Und dieses Ordnungsbild ist zunächst mal im Bewusstsein der älteren Menschen drin. Wilderness is undisturbed nature that retains its original character. The German wilderness strategy is based on the European Union's directive of setting aside 2% of all land area for wilderness by 2020. This includes allowing 5% of forests in Europe to develop naturally without human influence, in part to preserve biological diversity. Of the 4,800 hectares in the Siebengebirge Forest Preserve, 530 were set aside for wilderness in 2010. Früher, bevor der Mensch eingegriffen hat, waren in Deutschland 80 Prozent aller Flächen mit Buchen bestockt. Wir wissen mittlerweile, äh, dass in natürlichen Buchenwäldern, die nicht bewirtschaftet werden, äh, eine Artenvielzahl von über 6000 Stück sind. Und wir wissen, dass von den 6000 Arten allein 1700 Arten nur an diese Buchenwaldgesellschaft gebunden sind. Deswegen denken wir, dass das für die Biodiversität ein außerordentlich wichtiger Beitrag ist. Only a tiny fraction is left of the vast beech forests that originally covered Germany. Historically, in this country, forests have been seen as something to be used and feared. Schwanson thinks that people need to be made more aware of the value of wilderness. Das sind also die Wanderwege, die wir haben, die Reitwege. And he thinks getting people into wild places is key to their preservation. Ich glaube, es gibt kaum einen Deutschen, der den Wald nicht liebt. Aber was wir tun müssen, wir müssen den Leuten erklären, was im Wald passiert. Erst dann, wenn sie begreifen, was da läuft, so denken wir, wird sich also das Einverständnis auf breiterer Basis einstellen als heute. Wilderness can be many things. Schronson, a former forester, through his personal experience, came to the conclusion that wild nature is more beautiful than what man can create. Die paar Prozente oder diesen Bestand, den wir hier sehen, den wollen wir mal sich selber überlassen und mal schauen, wie der sich in einem Wildnisgebiet entwickelt. Und das ist einfach spannend. Von daher ist Wildnis für mich etwas Spannendes, dass jeden Tag vielleicht etwas Neues lernen kann.